nikwambia niko na mali hmm. maningolingoli yaani hizo bana bro hii unaona hii kama hii mm. hii hii sahihi ndio tumetoa UK unaona mm. mm. ndio tumetoa UK mbona unatazama tazama nyuma bana ah wapi unaona sasa huku lazima ukue rada unaona lazima ukue rada unaona hii unaona vile ni kitu safi hii kitu inawaka eh hii inafanya si ni fiti iko fiti. Na anga wapi? Ah, si mimi nakuanga tu hii area, hapa ndio nakuanga kila siku. Hapa sijai kuona ama ni venye natupanga kazi late. Nakuanga hapa kila siku. Sasa unasema aje? Unalia aje? Sitoi hii sasa ndio imetoka UK kuambia tuku yangu. ni bazuu, ni bazuu. Hii enda Enda tu charge. Hii ni kitu kwa nyumba, enda uchajie kwa nyumba. Hii ni kitu safi. Haiwezi leta noma. Haiwezi kuangusha. Utanipata tu hapa kesho. nakuanga kuanga tu hapa kileta shida unanipata hapa kesho. Na warrant. Haina shida, wewe Sawa. Ele, você que fã aí, é? Unaona hii kitu? Kitu ni mali safi. Acha nikuletee kitu kingine mbaya. Unasikia? Unaleta. Kitu mbaya. Iko wapi? Sina kama hivi ningoje tu dakika mbili. Wewe oh, Unajua mimi sikuamini wewe. Wewe tulia, kaa hapa vile ulikuwa umekaa na kamu. Cheza. Lakini acha kunipima wewe. Unaenda wapi sasa? Unajua kama umenitoka mimi na kumanyuria mimi. Mimi nakuonyesha mimi. Mimi ni simba, jogoo mimi. Hatari, nyuki. Ah, uh, ujamaa kwani ameenda? Nani kama ameishia wapi umori? ai rada. Tenjangu sina. Eh, umsame nito. Wa wa wa wa wa wa. Umsame nito. Ah, Morio Nzenza. Nasemaje ndugu? Nasemaje basi? Eh, unaona na mamari. Mali gani? Kwani unaona hizi sisi bado tulia ni kwa shegizi. Wewe cha bizi safi. Kwani wewe za kozi zimeshika. Bizi safi, tulia tulia. Bizi gani? Bizi gani? Kwanza ni mari, tulia si ndio mari niko nayo kwa mfuko. Leta leta niko. Kwani wewe za zako zimeshika. Kwani umekula magoro? Kuna magoro. Leta nicho. Usinipige, usinipige zao magoro. Tulie kwanza. Acha ujinga. Ona ona ona ona. Take it. Abu ako pale bwana anakaa anakaa. Mimi nataka nimonchoke hivi mtaani. Nikutizo magoro. Kwani ndugu, siwezi kupima ndugu. Tukipatana na wewe raundi nyingine atikaji. Ah, unaona zangu zimeshika. Wala sana naweza kupima, mimi naweza kupima. Siwezi kupima ndugu. Nakaa mtu sasa hapo. Ndugu tulia tu hapo. Tulia hapo ndugu. Nakaa nini? Wewe. Sikupata wewe ndugu yangu. Kwani unanitoka hivi?